影咗一百分。得得。你哋玩秘密游戏》啲访问好唔好啊？好。好啊。好啦，我系我哋而家正式入派喎。一你咪又唔系访问我哋，唔好咁样访。唔系你想点访？好少玩佢哋咁样。好玩佢哋。喂，唔好烂心到啦，《秘密游戏》嗰啲几都几好玩啊！啲人话成集最好睇就系嗰啲访问啊。系啊。啲你啫。 我都係咁講。我覺得最好聽就係。 <laughs> 我覺得成集最好睇。係个猴子人係咪啊？邊個打交？ <laughs> 我都覺得大家最好睇。哇！斷！哇！哇！頂！唔知。跟住啊！我死啦！咁我我最中意就係阿 a l l a 一出嚟嗰陣時就就喺個暗密碼嗰度咯。 <laughs> 其有冇影緊㗎。嗰個係叉電器嚟嘅，唔係話。 我我其實我最欣賞係嗰個打電話嘅時候咯。啊，揸班獎係咪？其實佢係唔係啊？我講 <laughs> 老師做得最好咯。主角男主角啊，男主角嚟嘅。老師麥做得最好啦。唔係，我講緊嗰個男主角。喂，阿邊個啊？有冇我拆咗個炸彈啊？個炸彈掉落海。點解？咁春啊！嗰一天佢冇睇。 <laughs> 走啦走啦走啦！ 烂 <laughs> 咗，夜三等陣啦，笑緊咁樣。 <laughs> 我好抱嘅唔該。你抱你就唔會見到我笑，你就唔 <laughs> 好啦。考虑下，OK。誒，天使企后少少，咁樣影到佢哋對白。一講嘢好大聲啊，要，一二三。你夠遲啊？你三。 個唔係招式，呢個壽司啊！嚟喎！即係你咁樣啦，我試一次先。咁樣，咁樣，咁樣啊！嚟啊！一、二。影你咩？得啦！唔好仇視，要奸笑。一、好靚女啊，小學雞！你食屎啊！一你一笑佢就笑啦。二、三，嗰靚仔。 聽講啱啱捉臭打喎，臭我啊！係咪真係冇打？妖妖 fail 咗，嚟多次。哇，靚仔啦！一、二，啊容敏如你喺度把撚啊！消失於密室啦，唔該。把撚啦，你走啦！好啦，嚟啦喎！你要把撚啊！呀，慢慢適應下先。得啦。 Đi đâu à? Bác Dương yêu con à? Mày yêu con? Còn vô lấy con Đi đâu à? Dân Đâu Dân Gì? Biết rõ cô Dân Gì sao? Ê, ông rõ cô à Xong thì á, để á xem Để mà cậu cười đó Phải ơi, đây Hồ cay Gì sao? 系咯，一、二、三，听你啊！忍到笑，唔好笑，嚟咯。O K，一、二、三，嗌啦，痛啊！你要一，啊。系啊系啊，唔好笑啊，嚟咯，一、二、三。